Olá pessoal, hoje nós vamos falar para vocês sobre Sherry Essent, um eliminador de maus odores da Malco. Uma das qualidades desse produto, característica dele, é que ele destrói os odores e não o mascaram, deixando o ambiente com um cheiro refrescante de cereja. Malco Sherry Essent, a solução para maus cheiros dentro dos carros. Modo de uso do produto, borrife na parte interna do carro. Nos vemos no próximo vídeo.